पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार और आज ही होगी पेशी नमस्कार आप देख रहे घमासान डॉट कॉम की खास खबर में आपको बताते हैं कि भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार हो चुका है और कितने आरोप है कितना जुर्माना है और किस तरह से गिरफ्तार किया गया लंदन में इस खबर में हम आपको बताते हैं बीते दिनों मिली खबर के मुताबिक नीरव मोदी लंदन में शानो शोकत की जिंदगी जीरा था वेस्टर्न इलाके के जिस अपार्टमेंट में वह रहता था उसकी कीमत तिहत्तर करोड़ रुपए की आसपास है एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव ने अपने घर से कुछ दूरी पर ही हीरे का कारोबार शुरू किया था मई 2018 में उसने नई कंपनी बनाई थी अठारह करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी है अब जब्त उनकी भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी हुआ लंदन में गिरफ्तार आज ही लंदन कोर्ट में होगी भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की पेशी 25 मार्च को होगी प्रत्यर्पण पर सुनवाई नीरव मोदी के खिलाफ पिछले साल जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी पर तेरह हजार करोड़ रुपए का आरोप है लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भी जारी किया था नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है इससे पहले नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया